नमस्कार घमासान तो बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जैन आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में ये अभिनेत्री अपनी कम उम्र के बॉयफ्रेंड के साथ गिटार बजाती हुई आई नजर आइए देखते हैं वीडियो बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुष्मिता सेन इन दिनों प्यार के रंग में रंगी हुई है इन दिनों बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल को लेकर आयरन सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो शेयर कर रही है